Сегодня я хочу вам показать необычного лизуна, которого мы сделаем из трех составляющих. Это геля для стирки, гуаши и клей ПВА. Он очень необычный, его здорово мять. Можно его сложить, как вам хочется, антистресс. Можно его скрутить в шарик. и играть как в прыгуна. Он не липнет к поверхности. Можно с ним делать вот так.